क्या है क्या है क्या है क्या है बताओ ना आप बताइए दिमाग रखाइए मनोज मिस्त्री को यहाँ काहे के लिए बुलाया है घर बनवाना चाहते हो ना हाँ सोच तो रहे हाँ तो ठीक है हम जा रहे हैं चार पांच साल बाद जब सोच लेना आराम से तब बुला लेना जब सलमान खान की शादी हो जाए तलाक होने का नंबर हो उसके लड़के का तिलक जने ऊपर इच्छा हो रहा हो तब बुला लेना हमको ठीक भैया सोच लिया है बनवाना है घर उतना टाइम कौन दुखेगा हम्म, हम्म। तो कैसा घर बनवाना है लतीहड़ घर बनवाना है अच्छा घर बनवाना कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ क्या लतीहड़ घर बनवाना है लतीहड़ के भी कई सारे प्रकार होते हैं लतीहड़ महा लतीहड़ कबाड़ी घर खंडहर बूचड़ खाना क्या बनवाना है बूचड़ खाना बनवाना है जितना बेकार तुम्हारी औकात हो उतना बेकार बनवाना है ठीक है नगर